какой-то сундук положить. Сундук, где мой сундук? Сундук вот. М -м, опять нам на, на чердак идти уже достала. Уже какой раз иду уже туда. Ну, просвети меня мне отложить все эти пыпы. Сундук мне отложить все это. Чтобы достать новое. чердак где-то здесь у меня. Два этажа, то есть три этажа. Три этажа, два этажа, еще плюс чердак. Мышка, летучая мышь. Летучая мышь, мышь, мышь. Мышь, мышь, мышь. мышь, мышь, мышь. Let's not jump. Теперь складываем вот это все. Складываем. Часы мне нужны. Итак, этот... Нет, этого я тоже не нужно. Это нужно. Это не нужно. Это тоже не нужно. Это тоже, тоже. Я тоже. Па-па-пам-пам. Ой, что там? наружу. Почему такое происходит со мной? Могу выйти наружу. Что такое происходит со мной? Бег, юзу, выйди, забор. ты чё хочешь возьму дома? Взорвать что ли хочешь, зараза? Или что там там ходишь, хочешь ты? Он что-то плохое задумал. Точно что-то плохое задумал. Откуда мне вот этот костик

на время хватит по-моему Йо, мой дам еще не подождать уже. Надо ну, я секунду. Ну, не знаю, что мне подождать. Я бы не рассчитал, что это есть. И бах! Все, ломает. Тем более с какой высоты. q u 中に10本フルーツを出しで、金曜日で5本 see you. мою большую. И вечером ночь. Люблю это. Но и сыра. Тем более, тем более. Поспать как немного. Конечно, не спать. Типа, вот. Наверняка был кровать. Вот кровать. Пошли, пожалуй. А, о, а, уже утро. Ура! А вот Погода тоже прошел. Хорошо, тут разбодил. Можно ну, мне сделать калитку. Потому что так не пойдет дальше. Дальше так не пойдет. Надо сделать срочно калитку. Но ну, для каитка мне кое-что надо. Надо кое-что. Это камень. Чтобы проложить каменную дорожку. Обычно хикает спортсмена. Я попал, а я проложу так. Из камня. Даже круче. Согласитесь? Угу. Пам-пам-пам. Па-па-па-пам-пам. Па-пам. Пам-пам. Пам-пам. Пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. И так, Теперь занимался мебель. Я сделаю Все. Лестница. Угу. Итак. Делаем вот так, и выше, еще выше, выше, выше, выше. И так. И окна тут есть. Первое мы сделаем тут вот не шторы, а вот это. Вот. Сейчас мы украсим окна. Сейчас. Чтобы было хорошо все. И мы должны можем закрывать и открывать их. Так. Вот. Сейчас пока что пусть они открыты будут. Шторы, не шторы, а как это называется, сабел. Как это называется, у них можно короче, они закрываются и, и открываются. Все штуки, не знаю, за нее кто-то дергаешь, прям как идут. Вот, табличка. Их не вот, и как там, я не могу. По-моему, делаем то правильно. Мы сейчас спускаемся вниз, и там все уже делаем. Но здесь у нас закончено, да, закончено. А там уже будем вешать не это, а уже будем вешать шторы, лампы, кресло. Это что, вытяжка? Плевать. Будем столы ставить. Вот это что еще такое? Не понимаю, что это такое. Вот это. Например, еще вот это мне нужно. Че вот? Я не понял, что это. Такое еще, еще, еще. Мне что-то еще надо. Что ты, по-моему, забыл? Я забыл. Что-то помню, очень забыл. Я вот это забыл. Я камин забыл поставить. Я камин надо поставить. Я же помню. Ну почему я все забыл-то? Даже не помню, что мне нравится. Это надо камень, кам камень, короче. Пусть будет так. Вот это нужно мне, чтобы прыгать. Еще, еще вот это. И, пожалуй, еще, пожалуй, аквариум. Не, а, должно вот тут еще что-то будет должно быть. Здесь, да здесь. Комод. Мне нужен комод. Мне очень нужен комод. И еще мне нужен стол. Так, без стола не обойтись. Еще мне нужен, еще мне нужно. Какое-то украшение. Кстати, мне какой-то ванну. Чем мне нужно? звонок! Тоже мне нужен звонок. Вы знаете, даже у меня уже звонок. Еще мне обязательно нужно кровать, потому что кровать это самое главное. Ну, тут вот эти декорации, тут вот написано тут декоративные блоки, вот. Вот эти декоративных блоках есть кровать, да. Это то, что мне нужно кровать. А это для, может, музыку слушать. Так. спускаемся вниз. О, спиленный день. Как там не очень, по-моему, получилось. Эм... Зачем мне вот такие большие окна? Колодить. Прам-пам-пам, пам-пам-пам-пам пам пам пам пам Попробуй, ты обычный перепутался с по-любому бок. Кто был? Ну, телек писаем сюда. Вот новости. ты показывают новости, вот. Вот, так много минут. Ну, ну. Так, посмотрим, что у нас тут. Тут ничего нету. О, серебрин, вот, видите. Сти... А, что за наркоманки? А, а, новости. М -м, давай другой что Тоже какие-то второй длины длины Так, короче, переключим. Чё, чё за дичь? А, а, а. Короче, давайте посмотрим. Так. А почему его не, нельзя вы, выключить? Да, чё, А что там по, по, по, по, по телевизору показывают? Телек, короче, вот. Вот. Выключить. Окей. Если это дичь, это дичь. Да. Прикол. Да не стакачество, дури! Это что за дичь? А, а, плевать. Так. Надо сделать еще, еще стоп. Это надо поставить столик. Э, надо побольше стол. Вот такой. Ну, этого хватит, например. Так. Стул! па папа, пам па-па-пам. Нельзя на нормальный стул поставить, а? Где-то так. А на можно сидеть? Давай хоть стакан воды, блин. А кто там случится? Иду, иду. Сейчас. Только слезу со стула. Иду, иду. Кто здесь? Кто здесь? Ну и шутки какие-то типа, дурацкие. И очень звонить Максим. Максим звонит. Ну да, работает так. Работает вроде звонок у меня. Пожалуй, закрою двери, потому что не хочу показывать свое общество. Итак, что у меня тут? Пока что есть.